sans contrôle, sans papier qui se froisse l'image du loup. Je fume, je bois, je et je m'épasse afin de mieux te retrouver. Oh, 100%, sans que l'on se Oh, sans que tu me Je suis à toi, le chaud qui remplace l'hiver, une brume, une scène où l'on s'embrasse, un soleil sur nos chairs. une porte certaine, hélas, du temps qui passe, du temps d'hier, de notre amour qui point ne pas. me casse. Oh, sans penser d'hier. Oh, sans que l'on se lasse. Sans contrôle, et sans papier qui se froisse. Sans image d'une autre. Je fume, je bois, je dors, je m'efface. sans que tu me casses. Oh, oh, oh sans que l'on se lasse. Une brume, une scène, l'on s'embrasse. Un soleil du temps d'hier. Oh yeah. Oh, 100%. Sans que tu me casses. Oh, oh sans que l'on se lasse, sans que tu